Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membaca salawat Nabi Tentu sebagai keharusan bagi kita Juga berharap kita disyafati oleh beliau nanti di kiamat Berharap Allah memberikan limpahan rezeki kepada kita yang halal dan penuh barokah. Juga kita dipanjangkan umur untuk melakukan hal-hal yang positif. Juga kita dikasih anak yang soleh dan solehah yang merupakan dambaan kita semua. Yuk kita bersama membaca salawat. Al-jannatu ibuha sa'atun liman yusalli wa yusallim wa yubarik ala Semoga disediakan bagi orang yang membaca salawat membaca salam juga mendoakan berkah kepada Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Ya Rabbi balligh الوسيلة يا رب وصاه بالفضيلة اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل الله أكبر يا رب بلغه الوصيلة يا رب وارضى عن الصحابة يا رب وارضى عن الصلالة يا رب وارضى للمشايخ يا رب فارحم والدينا اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب بلغ الوسيلة يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم يا رب واغفر لكل مسلم يا رب لا أقدر جعل اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة يا ربي يا سامع دعانا يا رب بلغنا نزوره يا رب على بنوره يا رب طالك وأمانه اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب بلغ الوسيله يا ربي واسقنا جنانك يا ربي أجلنا من عذابك يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي هدنا بالسعادة اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب بلغ الوسيلة يا رب وصل كل مصلح يا رب واكف كل موذ يا رب لا بالمشافة يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب وسيلا اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته